Siku nzuri kabisa ambapo tunapata nafasi nyingine ya kujadili afya kwa ujumla kupitia Daktari Kiganjani. Anatoria Gabriel pamoja na dr yubu Msalilwa tunakupa elimu, ushauri pamoja na ufafanuzi kupitia Daktari Kiganjani, na leo tunaangalia swala zima la unawaji wa mikono, kitendo ambacho kinafanywa na watu wengi duniani kote, ikiwa kama njia ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona. Sasa je, unafahamu hatua sahihi za unawaji wa mikono ili uweze kujikinga na virusi vya korona? Kupitia Daktari Kiganjani, d Ayubu Msalilu anatufafanulia zaidi. Tumekuwa tukishauriwa sana na wataalamu wa afya kwamba tunawe mikono mara kwa mara, lakini kwa kipindi hiki imekuwa ni swala ambalo linasisitizwa sana. Sasa wakati tunanawa mikono tunatakiwa kutumia nini? d Ayubu Msalilu, karibu na tuanzie hapo. inaposema kunawa mikono, tunatakiwa tutumie maji tiririka ili kusudi kuweza kutoa kutoa uchafu au kitu chochote kile ambacho kipo kwenye mikono yetu. Sasa na kwa sababu ya ugonjwa huu tutaongeza hapa sasa kwamba tutakwenda kunawa kwa kutumia sabuni, na sabuni ni sabuni yoyote ile, iwe sabuni ya kipande, sabuni ya unga, sabuni ya kunyunyuzia, iwe ni sabuni ya, ya shilingi mia, iwe ni sabuni ya shingapi sabuni zote zinafaa hapa, na sababu kubwa ni kwamba ile sabuni inachokifanya ni kwamba inakwenda kwenye ule mfuko ambao umezunguka zile chembechembe za kirusi na kukifanya kiitwe kirusi, na baada ya hapo unakwenda kuvunja ule mfuko kidogo kidogo. Ule mfuko unapokuwa unavunjwa kidogo kidogo, basi vile vitu ambavyo vimeunda hicho kirusi vinaachana sasa na kuwa kila kimoja sehemu yake, na kinapokuwa kila sehemu kiko sehemu yake, hii inamaanisha kwamba sasa kile kirusi hakiwezi kufanya kazi kama kirusi, na hivyo hakiwezi kusababisha maambukizi. Na kitu kizuri kuhusiana na, na kunawa kwa maji na sabuni, sio tu kwamba utakuwa unakivunjavunja kile kirusi na kukiharibu, utakuwa pia una unakisukuma na yale maji ambayo unanawa na kuweza kukitupa. Kama ni kwenye sinki, basi kitakwenda kwenye sinki, na uwezekano wa kwenda kujiunganisha tena haupo, kwa sababu mazingira yatakuwa hayakiruhusu haya chenyewe kuweza kuji, kujiunganisha. Kinaweza kujiunganisha kwenye mazingira ambayo tu ni sahihi. Kitu kizuri ni kwamba huyu kirusi hawezi kujiunga, vile vipande viwezi kujiunga tena endapo kirusi huyu hayupo kwenye mapafu ya binadamu au kwenye seli maalum za binadamu ambazo zinamfanya yeye aweze kujiunga. Utakapokuwa umemuua huko kwa nje, hata aki asiingie ndani, hata kama atakutwa ataenda kujitupa sehemu yoyote ile hatakuwa na madhara na utakuwa ni kama umemuua, lakini hatusemi kuua kwa sababu kirusi sio kiumbe hai. Na tunanawa mikono hasa maeneo gani? Kunawa mikono kama ilivyo vitu vingine, pia sio kitu ambacho mtu anatakiwa akichukulie kwamba ni rasharasha tu akanawa. Hapana, unatakiwa uweze kunawa mpaka ufikie maeneo yote ya mikono na sasa hasa maeneo ambayo yamejificha. Naposema yamejificha, namaanisha kuna sehemu, kwa mfano katikati ya vidole alkoholi na kadhalika. Sasa nitakuelezea hatua zote kumi za kunawa mikono kwa usahihi ni zipi, na hatua hizi zinatakiwa zitumike kunawa kwa sekunde zaidi ya ishirini au kama unaweza kuimba, unaweza kuwa unaimba wimbo ule wa happy birthday to you ukauimba wote mara mbili. Kwa hapo ndo tutakuwa umenawa kwa usahihi. Wakati ukiendelea kutufafanulia yote haya, Dkt. Ayubu, ni vyema tufahamu ni hatua zipi mtu anatakiwa kuzingatia katika unawaji wa mikono, tukianza na hatua ya kwanza kwanza? Hatua ya kwanza ni kwamba unafungulia ile bomba yako ambayo unanawa, alafu yale maji tiririka yanaanza ku, kupita kwenye viganja vyako. Kwa hiyo unaloanisha mikono yako na maji tiririka kama kawaida. Hatua ya pili, unapaka sabuni sehemu zote za mikono, namaanisha kwamba kwenye viganja kwa ndani, kwenye viganja kwa nje, kwenye, pamoja na kwenye vidole pamoja na juu ya viganja. Hatua ya tatu utasugua viganja vya mikono kwa pamoja, yani kama vile umeshika karatasi unataka kuifichicha au umeshika nguo unataka kuifikisha. Kwa hiyo utasugua viganja vya mikono kwa pamoja, alafu hatua ya nne utasugua nyuma ya viganja vya mikono kwamba vidole vya mkono mmoja vinasugua nyuma ya vidole vingine na vidole vya mkono huo mwingine utasugua nyuma ya vidole vya mikono mingine tena. Hatua ya tano utasugua viganja ukiwa umepishanisha mikono kama vile umeshikana mikono na mtu mwingine. alafu hatua ya sita utasugua sehemu za vidole huku vikiwa vime, vimefungamana. Kwa mfano kama umefungamanisha vidole unataka kum, kumshika mtu mmoja kama una, umetengeneza ile duara unapokuwa umefungamanisha vidole kwa vile kwa namna hiyo hiyo. Sawa, Dkt. Ayubu umetueleza hatua sita mpaka sasa, lakini je, hatua ya saba ni ipi? Hatua ya saba utasugua kidole kimoja kimoja ukianzia kidole gumba mpaka cha mwisho mwisho. Na hatua ya nane utasugua mwisho wa mikono ambako huko ndio kunaelekea kuwa na kiganja kabisa unakwenda kusugua kule unasugua vizuri mikono yote miwili hatua ya tisa unasuuza sasa vizuri mikono yako kwa maji ambayo yanatiririka sasa hapo na ukishafanya hivyo baada ya hapo unahakikisha kwamba unamalizia hatua ya kumi kwa kufuta mikono yako kwa taulo safi tishu au hata hewani na mikono yako itakuwa safi kuanzia hapo. Baada ya kuwa umefuata hatua hizi, utakuwa sasa umeweza kunawa mikono kwa njia sahihi. Sawa, hizo ni hatua kumi ambazo Dkt. Ayubu umetufafanulia. Lakini Dkt. Ayubu, katika unawaji wa mikono kuna vile vitu ambavyo mtu hatakiwi kabisa kufanya kabla na baada ya kunawa mikono. Ni vitu gani hasa? Vitu ambavyo utakiwi kuvifanya unapokuwa umekwenda kunawa mikono, unaweza ukajikuta mtu ametoka huko alikotoka, alikuwa na kitambaa chake, labda hizi tunaita leso ana kitambaa chake cha kufuta uh, jasho au vumbi. Hichi kitambaa anakuwa alikuwa amekishika, anafika anakiweka mfukoni, alafu akifika pale ananawa mikono alafu anatumia tena kile kitambaa kujifutia au anatumia ushungi aliokuwa amevaa au hijani kabo vyovyote vile alichokuwa amekivaa ame, ame au nguo yake anatumia kujifutia hapo unakuwa hakuna ulichokifanya kwa sababu unakuwa ume, umenawa mikono alafu umerudishia tena uchafu huo kwenye mikono yako k unapotakiwa kunawa mikono unatakiwa ufute mikono kwa kutumia taulo safi au karatasi ile laini safi ukifanya hivyo utakuwa umefanya kwa njia usahihi unajua tunatumia simu zetu za mikononi mara nyingi kwa hivyo ninatoka nimeshika simu yangu alafu ninakwenda ninanawa mikono nikitoka hapo baadaye nakuja nashika tena simu yangu nakuwa hakuna nilichokifanya kwa hivyo hata hizi simu ambazo tunazitumia ni vizuri tukawa tunazipukuta kama nakwenda kunawa mikono siku hiyo na, na, nazipukuta kwa kutumia karatasi maalum ambayo inakuwa ina tunasema zile zina alcohol au kwa kiswahili zinakuwa zina upombe maalum sasa hizi mara nyingi utazipata kwa ndugu zetu ambao wanatumia miwani wanakuwa wana hizi karatasi zipo zinatumika lakini pia ndio utatambua kwamba hata ukienda hospitali kupima, ndio zile ambazo tunatumia kwa kufutia mikono. Kama unataka kupima labda kuchunguzwa na malaria kwa kutumia kipimo kile cha MRDT, kabla ya ujachomwa kale kajisindano, kuna kuna kikatasi fulani unapokutwa kinakuwa kama kina maji maji hivi, ile ile inaitwa alcohol ambayo inatumika. Kwa hiyo sasa, kama wewe unaweza au uko katika mazingira ambayo unaweza ukafanya, basi ni vizuri unawa mikono. Ukishamaliza kunawa mikono, shika kitambaa sahihi, weka simu yako izungushe, ipukute kila sehemu afu simu yako pembeni kwa sababu utakuwa umekifunga kwa ndani baada ya kuwa umekifunga kwa ndani utakuwa unahakikisha kwamba unaendelea kufanya hivyo alafu ndo baadaye hakikisha kwamba kile kitambaa kinacho pia kinakwenda kufuliwa kitu kingine ni kwamba tuwe makini tunapokuwa tunashika vitasa vya magari yetu kwa sababu ikitokea kwamba mtu aliyekuwa na maambukizi ya korona ameshika kitasa cha mlango wa gari alafu ukaja kushika au kitasa cha mlango wa nyumba au kisasa chochote kile ambacho tunafungulia sehemu, ni vizuri tukanawa mikono baada ya hapo. Na katika yote haya, ni wakati gani hasa mtu anatakiwa kunawa mikono? Tunawe mikono kabla na baada ya kula, tunawe mikono kabla na baada ya, ya kutumia vyoo, tunawe mikono baada ya kuwa tumeshika kitu chochote kile, tunawe mikono pale ambapo tunakuwa tumeshika na uh, uchafu wowote ule kwa mfano tumeshika taka za nyumbani au tumeshika uh, labda taka za, za sehemu yoyote ambayo unafanya, unafanya kazini. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tunawe mikono tunawe mikono tunawe mikono kila tunapokuwa tunawe mikono, na ndipo hapo utakapokuwa hauna sasa kiosha mikono uta, utakwenda kutumia hivi vitakasa mikono sasa ambayo tunaita sanitizers. Dokta, kuna kitu umezungumzia kuhusu sanitizer, em, tufahamishe sanitizer ni nini? Lakini wakati huo tumekuwa tukisikia kwamba kuna watu eh, kwa sasa hivi wanatengeneza sanitizer majumbani. Vitu gani hasa ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa katika utengenezaji wa sanitizer? Sanitizer au viosha mikono ni njia mbadala ambayo inatumika kuosha mikono yako endapo hauko karibu na maji au huwezi kupata maji mda muda huo au una, una dharura. Niweze kusema kunawa mikono kwa sabuni na maji ni njia ambayo inaweza kukuponya na kukuondolea maambukizi kwa zaidi ya asilimia 99, lakini ukitumia sanitizer kwa usahihi pia ni njia nzuri, kwa sababu hauna maji muda huo. Sasa sanitizer ambayo iko sahihi lazima iwe imetengenezwa na kemikali ambazo eh, ni glycerin. Glycerin ndani yake ina upombe ambao umezidi ah, asilimia 60 mpaka 90, lakini pia ndani mle kuna spiriti kama hizo wanazita spiriti spirit hivyo hivyo methylated spirit, lakini pia kuna kiwango fulani cha maji na kiunganishi ambavyo vinaunganisha vitu vyote vitatu viweze kufanya kazi. Kwa maana hiyo basi, hii sanitizer lazima itengenezwe na mtaalamu ambaye anajua anachokifanya. Wengi tunatengeneza nyumbani kwa sababu ya hali zetu duni za, za maisha tunashindwa, lakini ukitengeneza vibaya au ukitumia sanitizer feki inakuwa ina madhara. Na madhara haya ni yapi? Madhara ya kwanza ni kwamba unaweza ukaondoa tabaka ambalo lipo juu ya ngozi ya mikono yako mikono Mikono yako imetengenezwa na matabaka mbalimbali ambayo kazi yake cha kwanza ni kuchuja mionzi, aa, ah, kukuzuia usipate maambukizi, kupunguza madhara ya kemikali na kadhalika. Sasa unapotumia sanitizer ambayo au kiosha mikono ambacho sio sahihi. Kinachokuwa kinatokea ni kwamba unaua lile tabaka la juu. Hili tabaka huwa linakuwa lina wadudu maalumu ambao wanaulinda, wanalinda hiyo ngozi yako. Au wadudu maalum pam, ni pamoja na, na, na bakteria, kuna virusi maalum pamoja na fangas maalum, wako katika uwiano. Uwiano huo upo kwa ajili ya kulinda ngozi yako, na inapotokea kwamba kimoja kimezidi zaidi ya vingine, basi unapata maambukizi au magonjwa ya ngozi. Tabaka hili linaitwa normal flora kwa, ki, kwa kitaalamu. Hawa wanakulinda wewe. Unapokuwa umetumia sanitizer ambayo sio au kiosha mikono ambacho sio, kinawaondoa tabaka hili na kuweza kuifanya mikono yako kuwa katika urahisi wa kuweza kupata magonjwa ya ngozi. Kitu cha pili, ukitumia sanitizer au kiosha mikono ambacho sio, unaweza kusababisha usugu wa dawa. Napoongelea usugu wa dawa, naongelea dawa zile ambazo zinatumika kutibu magonjwa ya ngozi. Unapokuwa umetumia um, sanitizer hii au kiosha mikono hiki ambacho sio sahihi, kinaweza kawa kina, kina mchanganyiko ambao sio na mchanganyiko huo utakapokutana na bakteria waliopo kwenye kwenye mikono yako au wale fungus au virusi waliopo kwenye mikono yako, basi wale bakteria watapambana na kile na kile kikemikali ki, ki, na baadaye kuweza kujitengenezea usugu fulani. Sasa ikitokea kwamba bakteria waliokuwepo hapo ni bakteria ambao wanaweza kusababisha maambukizi, basi wale bakteria au virusi vilivyokuwepo pale vitatengeneza usugu dhidi ya dawa. Siku umekuja umepata ugonjwa wa ngozi, alafu daktari akakuandikia dawa ya kuweza kukutibia huo ugonjwa wa ngozi, basi huo ugonjwa wa ngozi hautaweza kupo kuona kwa sababu utakuwa umetengeneza usugu. Na kitu kingine, madhara mengine ni kwamba dawa hizi ambazo zina ambazo ni feki zinaweza zikaingia kwenye mfumo wako wa ngozi na kuingia ndani mpaka kwenye damu na pia kufika kwenye vinasaba vyako na kuweza kuviharibu vinasaba. Utafiti umeonyesha kwamba unaweza ukaja baadaye hata ukakuathiri uka wewe mwenyewe siku za mbeleni, au kama ni mama unaweza kuja kuja kumwathiri hata mtoto wake ambaye amembeba, yani kwa maana ya mimba, au mtoto atakuja kumbeba baadaye. Kwa hivyo ni vizuri tukawa makini sana hapa. Asante Dkt. Ayubu kwa ufafanuzi na elimu ambayo tunaamini imekufikia wewe ambaye unatufuatilia kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Lakini wakati huu sasa, tumalize kwa kutoa ushauri kwa ujumla kuhusiana na swala hili la unawaji wa mikono, d Ayubu, lakini wakati huo tukiendelea kuchukua tahadhari nyingine ambazo zinashauriwa na serikali pamoja na Wizara ya Afya Tanzania katika swala zima la kujikinga na virusi vya korona. Ushauri tu wa mwisho ni kwamba serikali yetu ina msambazaji maalum wa serikali ambaye anasambaza vifaa tiba pamoja na madawa vyote vya serikali, anaitwa MSD. Huyu amekuwa akitengeneza vitakasa mikono hivi au sanitizer kwa bei nzuri, na vinapatikana nchi nzima kwenye kanda maalum, kunakuwa kuna maduka maalum ya kuweza kuuza. Kwa hivyo kama unathamini una afya yako, ni vizuri ukajua sehemu ulipo MSD iko wapi, halafu ukaenda kuweza kujipatia kitakasa mikono ambacho ni sahihi kama uamini lakini pia kwenye maduka mengine ya dawa wengi wanauza pia hizi sanitizer au vitakasa mikono ambavyo ni halisi na kwa wale ambao ma, tuko majumbani tunajua tunashindwa kununua hivi naomba tujitahidi sasa hivi kila sehemu unayokwenda ukiangalia tu mbele yako unajua baada ya muda mfupi utaona kuna ndoo ya maji utaona pale kuna sabuni ya kuweza kunawa tujitahidi tuweze kunawa vizuri na mwisho kabisa kama unanawa kwa kutumia maji ukiwa mtaani Ukishamaliza zile hatua zote kumi nilizokuwa nimekuambia, hatua ya mwisho Kabla ya kupukuta mikono yako, hakikisha kwamba umechukua maji kwenye kiganja kimoja yapo ya kutosha yakabaki, kiganja kingine tumia kufunga. Ukishatumia kufunga, basi haya maji yaliyokuwa mwishoni ndo utumie kumwagia kile kiganja ambacho kimetumika kufunga lile bomba au ile sehemu maji yanapotokea, ili kusudi kuweza kutoa kama kuwa kuna uchafu ulikuwepo ile sehemu ya kufungulia. Ni Dkt. Ayubu Msalilwa ambaye siku zote anapatikana hapa pa kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Daktari Kiganjani au kupitia Instagram akaunti yetu tunapatikana pia kama Daktari daktari kiganjani, na tunakufikia kupitia kiganjani mwako kukupatia elimu, updates pamoja na ushauri mbalimbali kuhusiana na afya kwa ujumla. Anatoria Gabriel na Dr. Ayubu Msalilwa tunakukumbusha kuendelea kusubscribe chaneli yetu hii ya Daktari Kiganjani ili kuendelea kupata elimu, ushauri pamoja na ufafanuzi kwa saa 24 kila tunapokufikia.